Cos'è già una trentina d'anni a testa? Eh? Non è vero, basta smettila di giuro. in giro. Per... Gli... No. Se vivessi in Giappone, accenderei la tv solo per vedere la pubblicità. Bim, bim, amici Dici che sono i suoi capelli veri? Ma non lo so, forse no. Anche loro? No, ti sta figa comunque? Eh sì, non è male. Non dirmi che è un uomo, ti prego. Non dirmi che è un uomo. e benvenuti su un nuovo video, un nuovo video con le intro schifo lei. Ma sei pazzo lei? Perché? Allora ragazzi, oggi sono qua con Leonardo che vi direte ma cos'è Leonardo? Come eh, mai? Non chi è dai? Ah sì, chi è <laughs> Leonardo? Cos'è mi sembra esagerare? È un canale di YouTube eh, molto seguito, andatevelo a vedere Sotto. Ma secondo me già molti di voi lo conoscono Voglio un hashtag armadillo Ecco, se non lo conosci mettete hashtag gnocca di bambù Ma lo voglio io l'hashtag gnocca di bambù Fingilo <laughs> l'hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla U E oggi cosa siamo qui a fare? Qua siamo qui a fare eh, una reaction alle pubblicità pubblicità. Partiamo, ecco qui. Riconosci questa Se bambola? quelle bambine si muovono... <laughs> ok, parlano ma non si muovono, dai. Ci, ci, Loro è la Lika Chan. Cosa? Lika Chan si chiama. Io da piccolo avevo la Tania. Non chiedevi la perché. Tania. Non chiedemi perché avevo la Tania, che era tipo la barbita rocca. Ma io sto facendo un video con tu che avevi la Tania. La Tania che guidava la slitta con l'asp. Sono delle bambole che ti parlano. E, cioè, sono delle bambole che ti. No, no però c'è una mani maledizione. Tu vendi una bambola ai bambini con una maledizione. Eh no, la maledizione è arrivata dopo. Però se tu butti via una di queste bambole torneranno per ucciderti. Tania, se stai guardando questo video, scusami, ti giuro non ti ho buttata apposta a non tornare. Andiamo avanti. Oh, questo cane l'ho visto in una pubblicità sua, è quello delle caramelle. Questa delle caramelle? Sì, sì. Come mai ci consumati consume consume consumaici. Ma come stai proprio usando la canzone? Sai anche il ballo per caso? No, ogni volta cambia. E viene rapito dagli alieni. Sai che sembra il finale di Silent Hill? Sai che c'è il finale con gli alieni? Sì? Eh, sembra quello che c'è il cane e gli alieni, no? Eh, questo è per pulire la casa. È paragonabile al nostro mastrolino. Cioè, noi abbiamo un mastrolino che ti aiuta a pulire. Loro eh. hanno lo sweeper fatto a persona che ti entra in casa. Devo scegliere tra il personaggio di uno sweeper, un pelato che mi entra in casa senza volerlo e prendere lo Swiffer. Però l'altro mi ispira più fiducia, cioè pulirà la polvere. Eh, mi, mi sa che scopa qualcos'altro quello del pelato in casa. <laughs> Andiamo avanti con un attore che aveva, aveva una, una, brillante carriera, poi si è messo con la Canalis, eh, non so chi ha mollato chi, e adesso è finito per fare... Ah! Hai capito che cos'è questa? È l'uccellino di Del Piero? No, cosa sta facendo lui? Vernicia. Sta verniciando, cosa ti ricorda? Co vernicia cosa? Oddio, brava? Brava Giovanna Brava! È lui! <laughs> <laughs> La <laughs> Vedete, in Giappone ha più soldi, allora può permettersi di assumere George Clooney per fare la pubblicità di Brava Giovanna. Di una birra, cioè lui vernicia per la birra. Esatto, sì. La cosa più strana è, ma come mai non c'è Giovanna? Che senso ha questa pubblicità senza Giovanna? Eh, solo io? Lui che fa la pubblicità alla birra mi ricorda Bandera sulla eh, palmino bianco. <laughs> È vero, lui è un, attore che ha sprofondato ancora più in basso. <laughs> Perché? Però almeno ho capito subito di che cos'è la pubblicità ma perché non puoi fare un caffè? Cioè, la pubblicità del caffè da noi è uno che va al bar, prende la tazza e fa, mmm, buonissimo. È buono qui, in è Giappone, buono qui, <laughs> scusa. In Giappone, gente con le ruote. Eh vabbè, sai. Sai che hanno fatto da poco lì la Ferrari, la lanciano quella nuova che va elettrico. Ah sì. Questa non serve neanche benzina. Va, va, va, caffè, va, caffè. Io penso che se vivessi in Giappone accenderei la tv solo per vedere la pubblicità. Ma vienimi a trovare in Giappone. Fatta. Bene, a 500 like lui si prende un biglietto prima classe ma, Madonna ma sono pochissimi <laughs> Infatti Per me e anche tre di voi Vabbè facciamo 500 dai Cioè quelli che mettono like li prendo il biglietto Ok quindi ragazzi siete tutti invitati a mettere like Che vi porterà lui in prima classe col Flixbox <laughs> In Giappone però Andiamo avanti che questa nuova pubblicità premette bene Con una gnocca di bambù così no? Vai vai Quanti anni avrà? 23 Chissà. Perché c'è un gremlin? Non lo so. Stanno facendo un appuntamento. Cosa? Eh, proprio non ho capito di che cos'è. Giappone. Se lui che ha vissuto in Giappone per anni non capisce cos'è una vostra pubblicità. Vabbè. Però almeno abbiamo capito di che cos'è la pubblicità. È un eh, po' chi? Sì, le fret. Ok, sono quelli di pochi salati. Guarda come inizia bene la prossima. Beh, bello. Cla classico trovi in giro in Giappone pieno così di capre. Madonna. <laughs> Ma guarda che sexy però ste capre, oh. Eh, fa fisico, eh, fa palestra lui. Eh. No, anche le altre due, guarda che te... <laughs> Mi ricorda molto Beep Beep Amaship Beep Beep Amaship che tra l'altro è anche una categoria di YouPorn. Andiamo avanti! Che gno? Ah! È la professoressa quella? Voglio quella, voglio quella voglio professoressa! Io. Allora, io aspetta. Questa di che cos'è la pubblicità? Perché non l'ho capito. 80 Ah, sì, era, cioè, ovviamente. Però, però tu professoressa che ha degli alunni di 12 anni e inizia a svestirti in piscina, penso che sia illegale. Ma... Boh. Vabbè, sarebbe peggio se spogliasse gli alunni, scusa. Eh, effettivamente. Andiamo avanti. Non c'è latte! Dio mio, sembra un film horror. Questa è fatta apposta vecchia, no? Come stile. Io ho fatto un bel po' di anni in Croce Rossa e non ho mai visto delle crisi epilettiche così. <laughs> Hai fatto Croce Rossa? Sì. Guarda com'è snodata. Ma dici che sono effetti speciali o... Spero per lei. Andiamo avanti. Oh, che momento. Lui sta per baciare lei. Oh. Friend zone, friend zone. La partita eh, Voleva fare la Pocky Challenge. <laughs> Eh, tipo sì, infatti. Ah, queste sono le Papium. Queste già hanno una trentina d'anni a testa. Eh. Non è vero, basta smetti di giuro. in giro. Sono le Papium, quelle che facevano... Non c'era fatto un remix J-Ax e Fedez l'anno scorso, mi sbaglio. Me lo sono perso in eh, caso. Eh, vabbè. Questa non è giapponese, è... Neanche loro, secondo me. Perché ti mangi ramen, penso, caldo in piscina? E lei va dal tipo che si mangia il ramen. Ah! Sembra quanto doloroso! Ah! Sembra la Parasite Quando si aprono la testa Schifo Ah dolore Questa qua è Carrie Pantamio Dici che sono i suoi capelli veri? Ma non lo so forse no Anche loro? <laughs> Questa vabbè è la pubblicità di GU Però capito se uno non sa che cos'è GU Come cavolo fai a indovinare cioè, Compagnia aerea Trasporti qualcosa Di viaggi No non fa viaggi e Vende soltanto vestiti E cosa c'entra con la navetta spaziale? Beh perché in quel momento Chiari Pampavro aveva fatto la canzone in veda E voleva venderla Ah quindi mettiamola dentro Tanto chi sempre la pubblicità se ce l'hai vendiamo Sì in quel periodo era molto famosa Ah, questo è famoso, un sì, famoso. Ma... ma... di ultimo un sacco di attori anche americani ma... vengono in Italia a far pubblicità. Cioè... Ma come mai Perché una volta era impossibile sta cosa. Dici che hanno perso soldi adesso così. Ma sì, o saranno pieni di debiti o... Cioè guarda che per mettersi un cerchiello con gli occhi vuol dire che non è che ti chiamano per tanti film. Ah però ho già capito di che cosa era la pubblicità, eh. Birra. Il caffè! E lui fa sempre la pubblicità del caffè. Mm. È Salem di Sabrina, perché devi andare sul tetto col telefono? Stai in camera a letto che è molto più comodo. Magari prende meglio, magari è tipo nel nostro paese. ah, <laughs> che non prende niente, quindi devo uscire di casa. Tetto, sì. Vabbè, questa è una pubblicità per un'applicazione. Gli piacciono un sacco i quiz. Mm -hmm. Ancora il cap Noodles. Pieno di soldi Cup Noodles, eh? Cioè, Madonna. Cioè, per noleggiare un Gundam. Ah, noleggia un Gundam per versare il tè. Eh, no, l'acqua calda nel. L'acqua calda mi sembra. boh, il Giappone. Madonna, fa sembrare... Molle Giappone. Sembra una minaccia poi il Giappone. Un po'. Nissin. Ancora la velocità pubblicità della Coca-Cola? Che attore apparirà? Attrice. Ah, questo è famoso questo attore anche. Eh, io non conosco. Ignoro. Beh, cioè, ogni volta che prendi una Coca-Cola arriva lei fuori dalla piscina. No, penso che sia... Ma scusa, ma... Cioè, ma vi rendete conto? In una pubblicità per il caffè c'era la scritta Coca-Cola. Hai sbagliato il distributore. <laughs> ma alme... hai pagato l'attrice, almeno pagati un, una, eh. una stampa sul distributore. Infatti. Ah, questa la conosco. So anche chi è questo personaggio. Ti sa gnocca? Ha delle grandi doti. Ti piace? Quanti da... anni gli dai? Ti piace? È un po' la unzica dei giovani. Cosa? È un po' la. È un po'... Ah, Unziger dei giovani. Ok, no, pensavo avessi No, perché ti ricordi che aveva fatto il culo e la Sì, de... Roberta. Roberta. No, ti sta figa comunque. Eh sì, non è male. Non dirmi che è un uomo, ti prego. Non dirmi che è un uomo. È un modello famosissimo. Ma cosa? Perché? È un maschio! Ma cos'è queste trappole in mani? Se mai verrò in Giappone, non approccio neanche un ciao a una ragazza. Ma questa non è giapponese! Se vengo in Giappone, o parlo a una un uomo, o parlo a una pensando che sia giovane a 40 anni, o parlo a una di 40 anni e ne ha 12. Eh, infatti è rischioso, però sai, è poi il bello di Eh, se non visitare c'è- altre culture. この自転 Questa bicicletta ha attaccato le AKB Perché gli stanno correndo dietro Esatto, e fa E eh, che cazzo dici? Ah, questi riconosco, l'ho incontrati, sono i Golden Bombard mm. Guarda il cane che parla è famoso nelle pubblicità, cioè spesso e volentieri Eh, perché è della SoftBank Ah, ho capito E eh, vedi che è la SoftBank, infatti Ah, questa è la pubblicità di Sheba Sta il cane Perché gli dà da mangiare il gatto? Non mangiare anche te dopo, eh <laughs> Oh mio dio, hai visto che cibo che gli danno? Beh, scema. Dubito che quando lo aprire sta così quel cibo, però. <laughs> Questo è suo fratello maggiore. Cos'è? Ah, Nissan. Nissan. Io non voglio sapere chi era il marito della moglie prima. Magari sono, ma secondo me sono fratellastri forse. Que questa non so di cos'è. Non lo so, lo so già di che cos'è, di Amazon Prime. Per... Di... Molto molto. Non avevi capito che era di Amazon? Sì, no, di Amazon, ok, ma perché devono farla così? carino questo ah, cagnetto. Ma in realtà questo sarebbe uno yokai giapponese, mostro del folklore giapponese, okay. che ha il corpo di, di, un animale e la faccia di un uomo. Sì, ma perché devi mettere un video così inquietante con un cagnolino? È carino, messa kawaii, kawaii. Queste le hanno fatte passare una volta e poi le hanno tolte per <laughs> vergogna. Questa qui è, non te la spezzi. È che è il guerriero, è ma poi c'è un plot twist enorme. Praticamente c'erano i bambini, arriva l'altro cattivissimo e lui per affrontarlo cosa fa? Lo shampoo! <laughs> Perché? Ma queste sì che sono belle pubblicità! Cioè, mentre altro che la figa che si, va, eh, si, si sveste in doccia, Kenny il guerriero che batte uno a colpi di shampoo! Ma che cazzione, oh! Wow. Io penso che non avrò mai così tanta azione in tutta la mia vita quando ce l'hai in questa pubblicità. Da piangere. Ma, ma, questa penso che sia una pubblicità estremamente costosa, tra l'altro. Sì, penso anch'io, penso che ci hanno lasciato un rene, ma ne è valsa la pena. Ce gli avrei dato uno dei miei piuttosto. Eh, era bellissimo. Vabbè, ragazzi, è andata così. E spero che questo video reaction vi sia piaciuto. Posso chiederti il video come li chiudo i miei? Finiamo oggi il video come ci consiglia il nostro Leo, perché lui è un esperto di YouTube.